баршаңызды отан қорғаушы күнімен және жеңіс мейрамымен құттықтаймын халқымыздың ерлік дәстүрін танытатын қос мерекені биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында атап өтеміз егемендіктің қадір қасиеті жердің тұтастығы мен елдің тыныштығында осы асыл құндылықтарды қарулы күштеріміз қас қақпай күзетіп тұр